Benegang Kau kita selai lepagang Au asa mau Lalita nanang leni Selalu nasa ခေါ်ကို Yes I love her your time now စင်လာမခေါ်ကိုလက်အခေါ်အလက်ရန်စနတီဒီလန်တေရရခိုက်စနာအချောင်းမကိုဖန်လာဖိတ်စလန်ကလေးနာအကရပနိုင်မီ in ဝမလန်ပါဦးလန်ဖိတ် in နပါအောင်ရိုက်လို့ရနတမမွဲလက်ရောက်ပါတရှာနစကလိုက် တာမလရက်သူရရလရထောက်အကလာဘောကချနဆိုင်ဒါရလက်အရိုင်းမိုင်ကထောက်ကလာယထနာတို့မိုင်ဒါဖလုံးမှုကခုထောက်ဤဆောက်ပေါထားကျအိုင်နာတို့မအကြောကဆောက်လာလာရထောက်စာနာကောကလာလတောက်ပေါဖူကဘူအိုင်နာတော့ကကကကနခွိုက်ချွတ်ထရနပငါနိုင်တဲ့စမန်နဒါနအောင်လရနိုင်တဲ့ကပန်ဟီစလပါစိတ်ကောက်စိတ်တာ na an lao ya na an lao ya let's climb a hitter me kon pas ni mui la ya me ta ban la ma was mi mal le kan la da ka ga la na ta pa na la la ti yo e la la khue de ba ga khue an pi kwa ya ta ni blow Sau khi thật sự I love her, God, God, God, God, alone supplying night day lock alone Tomorrow night they down no play na ya kalao Na ga chala ya sa ai la na ga chala ya ko yo la la kai ta nei na ta ga thamba နီစီလေးတယ်နားလေရန်စေဝပကတ်ထရှာမပန်လာအော်ရာဝေနားလေရကြောကြောပကတ်ခါဝန်တာနဂါလာအခေါင်လောက်ရစကလိုက်လပါတာနဂါလာကိုင်လိုက်ရငါလာလေထိုင်အခါနာအားလေးပေါင်းကိုလာနေမင်းလိုက်နာအင်းတို့ရက်စကိုက်စာဒီတော့ဒီလောက်စရအော်လာလာလကရောလောက်ခွတ်တိုင်ပါအကဲလို့ပါတာထုတ်ယုံလောက်လာကြီးရတာကပေါပါတဆောနာမူခွာကဲနာအင်းလမွဲပါရေခွေကဘောစာ ยามุวัตาพวกเขาโอซาลังเกอิสกอนดาพวกเขาจับต้นดียากราฟโลดาเลสนาติสะไอทอค่ะเยาวัสะไอยาตาสะโดมายาเท่าละบาเดยันไนไทยออนไลเอริชันละอคอโอซัมเมอร์ละผาเรื่องแม่ยาสมาลุละไปก็เท่าในไทยยาตาก็เคดตาตั้นนันจันลาลาละปากันในใจนั้นเมื่ออาคา Chào kỳ t ส ậ t sơ ai love pa า a gao ga sa lâu Là n า i า a xa l